sizlar bilan bu galgi darsimizda zinalarni qanaqa e, qilib qo'yish haqida gaplashamiz e, demak zinalar bizda arxitektura bo'limida joylashgan u ham stairs inglizchasiga stairs bo'ladi e, kelinglar hozir zinalarni tushuntirishdan oldin o'zimizga kerak bo'lgan oynalarni e, tile wide views qilib ochib olamiz ya'ni zinalarni qurganda uni har xil tarafdan ko'rinishlarni ko'rishimiz kerak masalan level 1 tarixdan ko'rinishi plandan e, shuningdek bizga kerak bo'ladi 3 mm, uch o'lchamli holatda ko'rinishi e, uch o'lchamni ochdik mm, level 2 ikkinchi qavatdagi ko'rinishi kerak bo'ladi va shuningdek elevationdan ko'rinishi masalan east to'rttala ko'rinishimizni ochib oldim va bularni bitta oynada jamlash uchun e, tayl yuzni ochib olaman yuz tayl yuz mana to'rtta ko'rinish hozir tab viewsni bosadigan bo'lsam esinglarda bo'lsa yana avvalgi holatga qaytadi sababi e, istdan turib ilyusni bosgan ekanman level birdan o'tib level birga o'tib olib keyin ilyusni bossam yaxshi bo'ladi shunda e, level birim mana bu yerda eng yuqori qismida oynamizning eng yuqori qismida ko'rinib turadi bizga shunisi qulayroq demak mana level 1 level 2 e, elevationdan ko'rinish va e, uch o'lchamli holatdagi ko'rinishi endi zinamizni qurishni boshlaymiz ho'p arxitektura bo'limiga kiramiz stairsni oladigan bo'lsam bu yoqda mana boshqa o'rgangan detallarimiz elementlarimiz kabi zinalarni ham propertiesda xossalari mm, ko'rinadi mana bu yoqda zinalarni turli e, xillarini olish mumkin endi mana e, birinchisini olgan bu yoqda ya'ni bir yuzi bir yuz to'qson millimetrga ikki yuz ellik millimetr bu nima degani bu mm, ya'ni zinani har bir poyasining balandligi 190 oyoq qo'yadigan e, hududining e, eni 250 mm ya'ni 25 sm e, shunaqa xossaga shunaqa o'lchamlarga ega bo'lgan zina bu yoqda o'sha base level ya'ni birinchi qavatdan boshlanadi ikkinchi qavatda tugaydi va bu desire stair height zinaning o'sha qo'yiladigan balandligi bu elevation demoqchi ya'ni mana birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha bo'lgan masofa 4000 mm, demak shu millimetr qo'yiladi desired number of risers ya'ni e, jini e, steplarini ya'ni qadamlarini e, soni 22 ta demak eni balandligi 190 mm, eni yana qadam qo'yadigan joyi 250 mm bo'lgan zinaning zinani agar biz to'rt to'rt ming millimetr ya'ni to'rt metrli joyga balandlikka ega bo'lgan binoga joylashtirgan bo'lsak yigirma ikkita zina qilib beradi agar bitta yaxli to'rt zixda joylashtirsak endi uni hech qachon arxitekturada to'g'ri bitta yigirma ikki millimetrga yigirma ikkita zina poya qilmaydi ikkiga bo'lishadi ikkiga uchga bo'lishadi hozir endi oddiy o'sha bitta yaxlit qilib chizib ko'rsataman zinani mana bosganimizda bizda zinani qo'yish uslublari har xil uslublar mana hozir eng soddasi to'rtburchak shakldagi yo aylana shakldagi zina yana aylana shakldagi zina yoki mana bunaqa ko'rinishga ega bo'lgan zinalar chizish mumkin yoki qo'lda e, sketch e, degan buyruq bilan qo'lda o'zimizga mana xohlagan ko'rinishga ega bo'lgan zinani chizib olishimiz mumkin ho'p oddiy to'rtburchak zinasi oddiy to'rtburchak zinani olib chizamiz ho'p e, boshlang'ich nuqtaga sichqonchani chap tugmasini bosaman va qo'yib yuborgan holatda sichqonchani suraman o'zi mana ko'rsatib qo'ygan demak mana yigirma ikkita poya e, o'rnatildi mana shu e, bizda mm, ko'rsatib beradi ya'ni soni yigirma ikkita poyaga ega va bo'ldi bundan boshqa senda zaxirangda poya qolmadi chunki elevationingning balandligi to'rt metr bundan ortiq e, poya qo'shib bo'lmaydi ho'p demak shu yergacha bosadigan bo'lsam mana bizda e, elevation birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha zina yaxlit to'g'ri bo'lgan zina hech qanaqa dam oladigan e, zina maydonchasisiz zina qurildi aylantirib ko'rsataman mana va hali bu zina to'liq qo'yilmadi chunki chizib bo'lgandan keyin o'zimizga kerakli bo'lgan o'zgarishlarni kiritib bo'lganimizdan keyin biz mana bu finishni bosganimizda bizda zina e, qo'yiladi endi bu yoqda ko'rib turganingizdek reyling ya'ni zinaning e, perillasi ya'ni mm, panjaralar desak to'g'ri bo'lsa kerak o'zbek tilida panjaralarni uslub har xil uslubda qo'yib yuborishimiz mumkin agar bosadigan bo'lsak mana default turibdi odatiy temirdan yasalgan panjara bu va har xil e, uslubdagi yoki har xil e, o'lchamlarga ega bo'lgan perillalar masalan glass bu shishali agar glassni bosadigan bo'lsam mana bizga okayni bosib yuboraman endi finishni bossam bizga mana shishaga shisha perillaga ega bo'lgan zinani 22 ta poyali zinani bizga qo'yib berdi endi hozir e, butun bir qavatga emas ya'ni birinchi qavatdan ikkinchi qavatga emas birinchi qavatdan o'sha qavat yarmigacha zinani olib borib e, unga e, zina maydonchasi qo'yib keyin yana qavatni oxirigacha zinani olib borib qo'yish uslubini ko'rsataman buning uchun mana zinani olganimizda zinani olamiz va base level hozir ikkinchi qat bo'lib qolibdi mana base level ya'ni boshlanish nuqtasi zinani boshlanish nuqtasi birinchi qavat va base offset э, top level bizda nan turishi kerak agar ikkinchi qavat bo'lgan bo'lsa bu narsa o'xshamaydi ya'ni xuddi devorlar singari nan ya'ni oxirgi tugash nuqtasini e, nan qilib qo'yamiz shunda o'zimiz bu yoqda desired stair o'zimizga kerakli bo'lgan razmerni e, o'lchamni yozamiz ya'ni qavatni yarmigacha borishi kerak bizda qavat balandligi to'rt metr demak ikki metrga borishi kerak ikki ming millimetr berib beramiz ana endi zinani mana olib e, chizgan paytimizda level birga mana pastda yozib qo'ygan o'n bir ya'ni o'n bitta bu safar o'n bittagacha ruxsat berdi chizishga ya'ni o'sha qavatni yarmigacha o'n bittasini ketadi buni chizib oldik endi yana mana ko'rib turgan bo'lsangiz mana qavatni yarmigacha keldi ikki ming millimetr qolganini davom etganimizda bizda mana olib chizgan tepada mana automatic lending lending bu o'sha zinani bir to'xtab oladigan yoki arxitektura tilida aytganda zina maydonchasi deyiladi o'sha avtomatika lendingga e, bunaqa galochka turibdi bu undan oldingi chizilgan e, zinaga avtomatik ravishda e, o'sha lending qilib beradi ya'ni zina maydonchasini chizib beradi agar bundan galochkani olib tashlaydigan bo'lsak bu o'zi alohida chizadi endi buni ham ikkinchi zinani ham levellarni to'g'irlab olishimiz kerak buni bu safar buniki ikkinchi leveldan e, base e, to'g'riroq birinchi leveldan bo'ladi faqat base offsetiga 2000 berib qo'yamiz va e, desire stair hayrga 0 qoldiramiz agar biz automatic landing galochkani qo'yadigan bo'lsak bizga bu narsalarni to'g'rilab o'tirish shart emas mana shu zinani davomi sifatida o'zi revit tushunib zinani davom ettirib ketadi masalan mana mana shu yerdan bosib qo'ydigan bo'lsam mana ikkinchi qavatga mana chizib berdi bizga endi finishni bosadigan bo'lsam mana zinamizni chizib berdi birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha ho'p endi boyagi lendingni qo'lda qo'yish uslubini ham o'rgatib ketsam ya'ni zinani oldik ana bu top levelga nan berib turib bu yog'iga yana 2000 yozamiz va bittasini chizib ko'ramiz bu yoqqa mana 11 ta chizildi endi yana zinani olib bu safar automatic lendingni o'chiramiz va qolgan 11 e, ta zinani chizdik va mana ko'rib turgan e, ko'rinib turibdi bu yoqda bizga e, lending qilib bermadi ya'ni zina maydonchani chizib bermadi endi finishni bosamiz mana bu yoqda pastda sariq rangda ogohlantir ogohlantirish berdi noto'g'ri noto'g'ri chizding anaqa zina maydonchasi yo'q deb ho'p endi buni yana zinani e bosganimizda bu yoqda o'zgartirish mumkin ya'ni biz o'sha ikkita zinani bog'lab turuvchi zina maydonchasini chizish uchun edit stairs bosamiz o'zgartirish va pastda mana mana bu yerda landing degan yozuv bor o'shanga bosadigan bo'lsak ikkita zinaga zina maydonchasini qilib beradi Xo'p, ikki xil uslubda qilish mumkin buni. Avtomatik ravishda pick to runs, ya'ni ikkita e, zinani belgilash orqali ular o'rtasida zina maydonchasini hosil qilib beradi avtomatik ravishda va qo'lda chizib chiqish mumkin. Hozir avtomatik ravishdasini ko'rsatib beraman. O'zi shu olingan va ikkita ulanishi kerak bo'lgan zinani belgilab qo'ysak mana bo'ldi. O'zi e, to'g'rilab chizib beradi va finish. Keyingi quradigan ko'radigan narsamiz sizlar bilan mana bu yoqda ko'rib turgansizlar zinani e, yozuv turibdi bu up ya'ni tepaga zinani zinadan qaysi tarafga qarab e, tarixda ko'ringan holatida qaysi tarafga qarab e, tepaga chiqib ketishligini bildiradi bu yozuv buni masalan o'chirib tashlash ham mumkin kerak bo'lmasa agar yo bo'lmasam mana bosganimizda buni ham har xil hostillari bor propertiesda buni ham edit type qilib har xil ko'rinishlarga olib kelish mumkin masalan uni yozuvni shrifti yoki bo'lmasam mana shrifti arial yoki o'sha razmerlarni ko'rish mumkin o'zgartirish mumkin o'zimizga xolis o'zimizga kerakli bo'lgan holatda ho'p endi demak zinalar bo'yicha asosiy tushuntiradigan narsalar tushuntirildi e, qolgan yana zina bo'yicha qolgan narsalarni masalan uni belgilab edit typda e, materiallarni o'zgartirish mumkin u narsalarni keyingi amaliyot darslarimiz davomida yana to'liqroq o'rganib ketamiz